Bienvenidos a la Academia de Río Real en Marbella. Hoy vamos a hablar del PAD y más concretamente de la dirección de salida de la bola. Los últimos estudios afirman que la visión afecta definitivamente en cómo nos posicionamos a la hora de ejecutar el golpe de pad. Hoy vamos a comentar cómo saber cuál es el ojo dominante y cómo afecta esto en la colocación antes de dar el golpe. Lo primero que tenemos que decidir y saber es cuál es el ojo dominante de cada jugador. Es una forma muy simple, extendemos los brazos, hacemos un círculo con los dos dedos y el ojo por el que vemos el objeto deseado entre las manos, este es nuestro ojo dominante. ¿En qué afecta esto en la colocación? Pues vamos a ver varios ejemplos. Un jugador de ojo dominante derecho que tenga la bola demasiada, demasiado hacia el pie izquierdo. Como su ojo dominante es el derecho, va a querer observar la bola de una forma más concreta, más fija, y eso hace que la posición de hombros no sea la ideal. Si posicionamos la bola de acuerdo al ojo dominante, va a ser mucho más fácil esa alineación. Y al contrario, si un jugador es ojo dominante izquierdo y la bola está posicionada demasiado atrás en el stand, al querer buscar la bola con este ojo, va a hacer que la posición tanto de vista como de hombro no sea la correcta. También muy importante, la mayoría de los jugadores que dibujan la línea en la bola o con la marca de la bola y la alinean para conseguir esa dirección, muy muy importante que lo hagan con la mano enfrente del ojo dominante. Si es ojo dominante izquierdo y lo hacen con la mano derecha, 100% que esa dirección, esa línea no va a apuntar donde el jugador desea. Muy importante para los que alinean la bola al objetivo, que lo hagan enfrente del ojo dominante. Nada más, nos vemos en la próxima clase.